Yeah. Aí. Oh, wow, wow, little cheer. Bomba. Pra que mais que uma bala, mano? Pra que desperdício? Não, eu comprei sub, velho. Vai, no segundo round só. Pode, pode ser, pode ser, só subo. Melhor. Tem aqui, scout. Porque... Eu tava comprando granada. Será que os caras é o mesmo time? A foto parece ser a mesma. Ah, mas a tag de nome não tem nenhuma. Nossa, que bala, meu Deus! Eu dormi e você mata, é assim mesmo, todo round. Vai, então. vai, só pode ser sub ou dual beretas. Vai, já comprei minha, minha dual Vou até bangar aqui fora, ó. Uma bela top. Acertei a cabeça do cara com dual Toda hora eu miro pra te tá? matar. Muito assaltante. Aí onde? Eu não sei. Tá aqui, tá aqui embaixo de mim. Tá embaixo de mim. Pode ter ido pra dentro. Eu vou pegar ele de lado. tenho medo dele é vir de fora. Ah, velho, menos 74. Tá com 28 de vida. Agora com 8 mil dá pra comprar a melhor sub que tem, né? Step by. Tô usando. Ó, oh, que comprou. Ao vivo? Vou ruxar pra essa Ah, dois, dois, dois, dois, dois, dois. Ah, você tem a cabeça do cara e me deu 53 de dano. Parece até Glock, velho. Uhum. Eu não sei o que aconteceu. Nós já ia comprar uma M4. Isso é fácil, fala a verdade. Ah, velho, olha essa bala, última bala, velho. Última bala, menos né? 4-2. Nossa, esse cara, velho, ele vai andando pra trás e mata. Ah, mas a sorte do cara acabou comigo, porque, né, eu vou matar ele. Com a minha bela P90. Dois fast, quatro e um. Nojenta, é uma delícia de jogar. velho. Meu Deus, não tem como jogar com esse cara não, mano. Maneiro. Eu tinha tirado, eu tinha, eu passei pulando, o cara me deu um tiro, não sei Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara, não tira a cara. Tira a cara. molotov, como assim? Qualquer arma que você for recarregar e apertar o botão direito, ela trava? Aham. Uhum. Na verdade, você apertando de atirar, você trava ela também, se você tiver recarregando. É, isso aí eu sei, mas não sabia que nem precisava. Bandei. Ah, passou, você tava aí do lado do meu, como assim? Olha o jeito que esse abre, cara. O cara abre, olha. Ai. Morreu, ele me acertou um tiro andando pra trás antes da HE cair. E você me assaltou várias vezes, né? Cinco assistências. Cinco kills sua foi assistência minha. Não tenho culpa que você me não mata. Esse jogo tava fácil no começo, do nada os caras começaram a jogar bem. Não trava, não trava, pelo amor de Deus. um sangue na parede dele ele não, não levou um de dano, mano. Quê? E então, deu assistência? Calma aí, deixa eu ver. Ah, não, foi 43. 46. Ah, não, apareceu tá nada. Boa. Eu venho contar, rapaz. Aqui respeita. Respeita a minha história, respeita a minha história. Vamos ver, eu vou comprar uma MP7 básica. Ai, tá de scout. Vem aqui, ó, leva esse, essa, Olha, já tava tá mirado aqui, velho. Bora fazer a radona, que a gente molotov ali, molotov ali e molotov planta. Uhum. Eu vai molotov à direita e esquerda. É rápido. Oi? Direita e esquerda. Aqui! Pronto, tá. O cara me matou em smoke, mano. Esse cara, velho. Como mata na smoke desse jeito, velho? Olha a sua... Não bonita essa daqui. Ai, quase. 67, o você... 16 de dano em você. Ah, vou fazer um rush bem rápido, daquele que tipo, o cara nem tá esperando nada. Vou dar uma smoke só pra. Não, uma bomba só pra isso. Ai, eu banguei, não ai, nada. Ai. Aí o cara tá digno. Né? Olha que jogada maravilhosa. Tá bom também. Vou fazer a bela jogadinha do Fortnite. Que isso, velho. আমরা করছি